masa saya pergi tu semanya kata you nak makan tak ada punya. saya kata okey lah saya kata okey lah. terus oh, saya bagi masa tu handsome lah ya. sekarang pun dah bonyok dah Yeah. Ya, ya. Kalau dah duduk berborak, dah bersimpul, yeah. hilang kaki memang tak ingat apa. Itu memang kalau tak kurang hajar, dia tak <laughs> Orang-orang Jo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy dan salam sejahtera buat kurang semua ya yang join di channel NDTK ini terima kasih sekali lagi terima kasih buat kurang yang selalu ternanti-nanti video dari ND cuy dan uh, sebelum kita lanjut saya mohon maaf banget ya untuk beberapa hari ini udah satu minggu cuy ya kita nggak ngupload video dikarenakan kamera saya ini cuy tak bisa lagi uh, merekam uh, merecord gitu ya merecord video yang durasi panjang cuy jadi kita nggak untuk sementara hari ini kita sambil kita nunggu apa kamera yang baru datang kita akan mereaksi yang durasinya pendek saja gitu ya bukan yang durasi-durasi panjang contoh dari video-video dari Ustadz Syamsul Debat gitu ya karena uh, ini cuman bisa mere apa karena kamera ini tuh terbatas cuy ya sudah nggak bisa lagi mereaksi yang durasi panjang gitu cuy saya harap korang bisa memaklumi lah cuy ya Oke, okay? dan kali ini untuk mengisi video-video yang uh, durasinya tidak terlalu panjang, saya akan mereaksi lagi warung sepatu cuy. Yang mana ini kayaknya warung sepatu yang terbaru cuy ya, nggak ada muka dari Sueb gitu ya. Jadi ini yang terbaru cuy. Kali ini kita mengambil video dari channel di uh, vlog ya di vlog yang kedua ini kayaknya cuy karena ini uh, di vlog kalau nggak salah dia yang membuat channel lawa apa namanya lah apa project lawa kalau nggak salah cuy ya kalau dilihat dari adminnya kayaknya dia sih cuy ya dan juga kucing ada kucingnya gitu ya <laughs> jadi kita menggunakan video dari Dio Vlog cuy. Oke di sini judulnya itu adalah Abang Badul bila masa aku kawin dengan kakak kau. Maksudnya apa ini? Abang Badul ya, Abang Badul, Abang Badul. ini mungkin tamu jemputan cuy abang Badul bila kamu eh, bila masa aku kawin dengan kakak kau oke okay, intinya seperti itu judulnya cuy ya langsung aja tanpa berlama-lama lagi jom kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Alright guys, okay. welcome back to my channel. So, untuk kali ni, kita yeah, ini, ini, ini, dia, Cik. Warung Sepatu. Let's go. Warung Sepatu. Yang terbaru ini, cie. Ya. Eh, hey, ingin pula aku nak makan ABC ni. Bukan aku ABC dua tingkat. Ya? Dua tingkat. Ha, ha. Oh, ini yang gantikan ini ya, untuk sementara ya. Uh, eh, Suaib ya. Ini kayaknya nggak kalau nggak salah yang selalu ditemani di Rai Radio cuy ya, radio sinaran, eh radio sinar, sinar kah? Sinar sinaran, gitu. <laughs> radio sinar gitu ya. Man, kau, kau bawa info kan? Dua, ah, uh, so, dua tingkat nak tangga tak? Tak payah lah kalau boleh <laughs> okay. Dulu cukup susah. Untuk enggak, enggak. di sini kok Jeb berbeda ya, kayak dia di sini bukannya Jeb itu karakternya kalau di warung sepatu itu tua gitu ya. Mungkin temanya beda lagi cuy ya Jeb diganti ini dia menggantikan posisi dari Sue pada waktu itu ya. Okey. Nak tangga tak? Tak payahlah kalau boleh eskalator je. Okey. Dulu cukup susah hmm, untuk bila. nak ya. menjadi seorang artis so paling susah kalau kamu tidak sebenar-benar Oh, ini Abang Badul itu cuy. Kalau enggak salah tunggu-tunggu dulu cuy. Saya ingat kembali saya pernah dapat requestan banyak banget dari uh, subscriber di Indonesia apa eh, di Malaysia. Film-film jadul itu banyak film-film dari uh, Abang Badul gitu cuy ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, kalau ini ini sih uh, maksudnya saya menarik-narik aja cuy ya, benar apa tidak. Kalau nggak salah Abang Badul ini adalah anak dari pelawak legendaris Malaysia juga yang selalu dis, uh, disandingkan dengan Piramli itu uh, siapa namanya ini Abang Tompel cuy. kalau nggak salah tolong dibenarkan kalau memang salah cuy ya ini hanya mempunyai bakat ataupun yang kedua ni peluang. Ya. Ha, peluang ni paling besar. Ya, ah. tapi ha. uh, abang Badul ni pun ha. uh, memang keturunan seni. Bukan abang Badul. Ha. Standard kau panggil aku Encik Badul. Encik Badul. <laughs> Oh, oh, pakai Encik Badul ni sendiri pun. Ada peminat dalam macam itu, Encik Badul. Ah, dia tak ada pada Abang Badul. Bila ada. <laughs> Oh, ini judulnya ya. Encik Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, kata Abang itu ternyata macam Encik Badul ni sendiri. Ah, dia pun minat dah macam itu, Encik Badul. Ah. Ah, ah dia tak ada pada Abang Badul bila aku kahwin dengan kakak kau. <laughs> Penjemputan Encik Abang Badul, ya. Ah, saya pun memang ada barang saya juga tau Encik Badul. <laughs> Masa saya pergi tu, semuanya kata, you nak makan tak ada benda? Saya, kata, okey lah. Saya kata, okey terus. Oh, dia bagi masa tu handsome lah. <laughs> Sekarang dah bonyok dah. dah bonyok dah. Cakap tak ada cermin apa. Tak apa, kita kategori dia ya. menjadi hero dengan jadi pelawak. Memang lain. pelawak Memang. kalau sampai kecut pun boleh lagi. Ah. ah. Betul. betul, betul. Ha, tapi kalau hero-hero ni <laughs> Memang. Memang. Kena handsome lah. Ha, kita terpaksa terima Memang. hakikat yeah. Ya. ha, terima. Eh tapi Encik Badu ada juga jadi hero pelakon. Eh banyak. Walaupun tak handsome. Walaupun tak handsome. <laughs> Oh, ya aku kenal ni. Oh ya? Yeah. Anak murid aku main gambar dulu. Oh ya ke? Dia belajar dengan saya tu. Oh, ya. Oh, mana Encik Wadul pun boleh main gambus lah? Ha? Boleh main gambus? Tak adalah. Aku bawa gambus bagi ke dia, dia belajar. <laughs> Oh, tanya lagi marah, tanya lagi marah. Gila lawakan-lawakan legend waktu ni masih aktif. Masih berlaku ya. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Oh, mana kalau nak pagi berlakon boleh lagi ni? Jangan main-main. Hari ah, datang ya. ni. Boleh. Ah, ni? Ni ah, kau datang ni? ni? Ha. Tak, ni memang lapan. <laughs> Bukan aku datang syuting ke? Eh? Ya, lah, lah, betul lah. Oh, ya tak ya. Ini kau ingat apa? Aku nak. Hei, ulu, ulu. Lengok dah, lengok dah, lengok dah. Sabar, sabar, sabar, sabar. Tukang curi tu. Ketua kampung saya. Ketua kampung kan? Nama, nama, nama. Nama. Nama saya apa tadi saya Pak Leman. Yonet. Pak Leman. Ah, Pak <laughs> Leman. Lupa Pak nama. Jangan ah. masuk. Ni, ni, ni, dah dekat lah kau nama dah lupa ni. Dah dekat. Nama dah lupa. Yalah. Dah saya terlupa tadi. Saya banyak nama. <laughs> dah dekat. Bukan kata nak action lah. Kadang-kadang ah, ah. kalau pergi tu, kalau orang tengok badul, nanti menyusahkan dia orang. Kenapa? Oh, ah, dia yang tengah masak terjun tingkap lagi nak bersalam. Oh. Kita nak oh. pegang. Jadi kita buat-buat macam tak mengenal. Tak kenal lah. Oh, tak kenal lah. Tak kenal lah. Macam menyombong kan? <laughs> bunyi dia tu, bunyi dia tu. Tapi kayaknya dia pakai ini wig di sini sih ya, bukan rambut aslinya gitu sih. Ini tadi kan posisinya bukan begini tapi tiba berubah lagi gitu ya. tapi tapi naik kam, orang kampung ni bagus-bagus. Bagus. Alhamdulillah. Semua tertib. Ya, bagus. orang kampung ni semua berpayment. berpayment. Banyak banyak tau. Ini apa kau hidang ni? Jadah. Bila punya? Minggu lepas ni? Eh, boleh makan jangan. Orang oh, mi goreng cili. Bertutup ni. Bertutup tu. Ada ada setengah tu dia. Ni ni ah, bertutup ni. Kenapa ah, bertutup ni? Ni bila punya ni? Boleh eh, baru, makan. Baru, baru. Oh, goreng tadi. Okey, saya kalau nak makan, saya nak yang minggu lepas ni. Ada tak? <laughs> Lah. minggu lepas tak ada lah. kalau minggu lepas, baru lagi. Yang ni sebulan. <laughs> saya suka perebek lapuk. Ha, ah, perebek lapuk tu lain jenis. lain jenis. cerita yang ah, cerita yang dia main every, every, every Merdeka kerana tu filem yang... Nah, nah, nah bentuknya lain lagi ini kayaknya ini pusi rambut yang di belakang gitu ya diputar kan mungkin terputar terus gitu tu siang tu siang jangan berpaksa <laughs> sebab saya tengok Cik Badu jadi askar segak kan main ah, lagi itu pasal banyak yang marah saya ah. dah umur-umur pada saya jumpa dia buat teksi dengan aku tengok kau berlakon dalam askar aku pun terikut masuk askar. Oh. Bilang tu paling banyak orang masuk tentera. Betul, betul, oh. betul. betul, Oh. Memang saya sendiri. Aku tu baguslah masuk tentera. Sekarang, sekarang dah pencen dah. Habis apa lagi? Dulu aku tengok kau berlakon senang, dia berlari, relax. Oh. Aku ah. masuk macam nak maut dia. <laughs> Tapi pengaruh dia masuk ke. Oh, ternyata pengaruh banget dia. Ya. Cakap, kalau kita nak murah rezeki, kita kenalah banyak bersedekah. Ha. Daripada makanan ni pun terbiar, rugi. Kau cakap tu bagus. Kita banyak bersedekah. Betul. Tapi yang membayarnya aku. <laughs> nak sedekah duit kau, harta kau, bukannya orang punya. Eh, Mewakili. Eh, apa pula yang Tok bawa datang kampung kita tu? Oh, ini sudah season kedua banyak gitu ya tamu jemputannya tadi aduh kok sedikit banget ya sin dari abang badul ya padahal tadi enak banget ya lihat lawakannya lawakan lawakan legend itu masih berlaku sih sampai sekarang cuy ini apa ini ya Kak ini berdua ini mencari kamu eh, eh kenapa Siap? ini kakak ni ha, katanya ada masak ya? ada masak nggak kamu ya kenapa Udah masak ha Oh, kuih yang akan ah, tu. Lah. Yeah. Oh duduk dulu. Ah dah siap dah kuih. Ah dah siap dah tapi yalah saya punya token ni kalau babak derma berkira fikir. <laughs> Ah, tak berapa banyaklah dia bagi. Tak orang tu buat kau. <laughs> Eh. Yalah segaklah nak bagi sikit begini orang datang tapi ini ya. je yang diikhlas. Diri tak tahu pada rezeki. <laughs> Ah, Kenapa ya? Tak tahu yang kita bagi tu akan datang balik pulangannya lebih banyak daripada kita. Buka yang salah. Ha, ah, eh? jatuh-jatuh buruk orang tua tu untuk uh, untuk suami kita juga lah supaya orang dia... tu belum nak balik uh... orang tu belum nak balik simpan dulu jangan sampai toke saya <laughs> tunggu tunggu tunggu toke toke Oh Jeb di sini jadi ini ceritanya ya kayak karyawan gitu karyawan karena dia punya toke gitu jadi Pak Yas jadi tokenya jadi yang sebagai pembuat <laughs> yang waktu karakter Jeb yang kemarin itu yang jadi orang tua itu tak ada yang gantikan ke atau bagaimana karena su kayaknya si Suaib itu digantikan oleh posisi si Rahim gitu ya karena Rahim di sini nampak Buddha gitu oh bertukar di sini ya apa, apa benda tu? Tak ada, tak ada apa-apa. Tak ada ni. Ah, ya Allah. dia ni berbudi hati-hati orang. <laughs> berbudi atas. Daripada food truck. Ah, lepas tu kita ada uh, pindah Okay. Kita pindah dan kita balik-balik Malaysia, kita sambung buka kedai lepas tu PKP. Balik Malaysia? Ha, kita pindah ke Qatar. Oh. Awak dah... Oh, that's mean you're yeah. from Qatar. Yes. Asyik. oh, tiba-tiba dia. PKP, semua work from home, ah. sosial tak ada. Oh, yeah. Eh, so, pergilah buat air, orang haus nak Dah ada buku. Kau kerja dengan orang ni. Kau kerja dengan dia. Aduh, eh. Aku kalau dah duduk berborak, dah bersih sembilan kaki, dia tak ingat apa. Benar, benar, berhenti. Jeff di sini orang kerja gitu. <laughs> Malah dia yang suruh. Lucu di sini. Dia orang haus nak minum. Dah ada buku. Kau kerja dengan orang ni. Yang suruh dia buat air. Kau kerja dengan dia. Kau kalau dah duduk berborak. Dah bersilam kaki. Memang tak ingat apa. Lu memang. <laughs> Kalau Lupa tak ingat. Dia tak <laughs> Orang-orang gelandangan. Ah, gelandangan. Ah, ah, ah, ada kalimat payah yang gua suka.

Ah, macam uh, dia orang minta kita masak untuk sana tapi kita memang oh, ada contact number kat sana dia ha kan bagi tahulah ya. sama ada ada orang sponsor atau tak ada bila orang tak ada tu lah kak Jah akan masak ah, nanti kak Jah bawa dia sekali lah gelandangan ni <laughs> duduk kat sini ya macam tak ada rumah sebelum ni pun lepas saya dah balik setiap alam saya masuk uh, eh, ah, setiap dekat alam. Uh, setiap alam juga ada satu... di sini uh, Rahim itu menggantikan uh, eh, Suaib memang di sini apa karakternya itu apa namanya pengangguran gitu ya pengangguran gak ada uh, kerjaan kat sini ya macam tak ada rumah ya, sebelum ni pun lepas saya dah balik setiap alam saya masuk eh, uh, dekat setiap alam. Uh, setiap alam juga ada satu kedai ni pun tak ada rezeki juga nak tutup juga so, saya buat kat rumah je lah so mm. kalau kat rumah oh, kita je tak ambil order cik. delivery semua mm. tu lah biasanya ha. menu macam mana siapa tentukan? Eh, saya. Oh. Ha, sebab saya beli beras <laughs> oh. Agaknya macam mana cara nak nak contact tu ah, kan? Ah, betul. macam saya ah, nak buat inilah hari ni Jumaat saya nak derma macam ini. Macam mana cara nak contact tu? Ah, kalau Kak Jas ni macam mana? Kak Jas banyak macam deng- uh, ah, main dengan Facebook lah. Facebook? Ah, Facebook apa nama tu? Facebook. Facebook Kak Jas nama Kak Jas Bro. Kak Jah bro. Kak oh, bro. Ha. bro eh. Oh, bro? memang nak maintain benda tu kan. <laughs> Macam sedap dia. Kak Jah bro. Kisah ni yang kisah dia kisah. kisah dia macam ni. Dulu Kak Jah tak tahu masak pun. Yang masak suami. Oh. Oh, bro. Yang meniaga Kak Jah kan. Jadi bro tu kita kena letak juga nama dia. Oh, sebab suaminya bro. Nampak suara dia tinggi macam makan. Suara dah tinggi cakap apa je. Yang tolong promote ni Kak Jam marah Kak Jam. <laughs> Yang tolong promote. Lah. oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, kata orang tu. Nah. Ah. Apa pula dia nak bagi lagi ni? <laughs> macam uh, Kak Jam ni pandai menyanyi. Tak pandai. Tak, tak, tak, tak, tak, rasa macam boleh. Jangan, bagi dia marah. Jangan bagi dia <laughs> boleh menyanyi. Tak boleh. Eh? Lagu kacau pun tak boleh. Ah. Udah selesai singkat banget ji. Oke cuy, itulah video singkat ya. Ini di sini sebenarnya itu video singkat ya, video singkat bukan kompilasi juga sih karena kalau kompilasi itu video uh, beberapa video yang memang dipotong-potong dan digabung. Kayaknya di sini itu satu episode, cuman di apa namanya uh, dibagi-bagi, diambil yang apa namanya kelakar-kelakar aja gitu ya. Jadi saya pikir di sini tuh uh, bisa dikategorikan video pendek aja gitu ya, bukan bukan kompilasi gitu ya. Kalau kompilasi mungkin uh, ada bintang tamu tamu jat atau tamu jemputan yang lain gitu ya. Intinya di warung sepatu itu kayaknya memang eh, dua ini ya, eh, dua tamu jemputan, tamu jemputan yang yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Dan tamu jemputan itu selalu dua, dua-dua gitu ya. Saya belum lihat sih, ya, belum pernah lihat apa namanya eh, sepatu eh belum pernah lihat warung sepatu secara full jadi saya nggak tahu begitu ya yang selama ini saya reaksi dan selama ini saya tengok ya itu selain durasinya itu memang memang singkat gitu ya diambil ya memang uh, penting-pentingnya aja atau yang memang kelakar-kelakarnya saja gitu ya ada kalimat-kalimat yang di eh, apa ada kalimat-kalimat yang bagus ada yang enggak gitu ya untuk tamu jemputannya makanya tadi tamu jemputannya dua padahal bagus banget yang pertama cuy ada tamu jemputannya abang apa Abang Badul gitu ya, eh, salah satu eh, pelawak yang bisa dikategorikan terbaik juga pada masanya gitu cuy ya. Ya walaupun saya belum pernah tengok juga ya film-film Abang Badul, tapi saya pernah melihat beberapa klip-klip eh, film beliau gitu ya. Waktu ya benar yang dikatakan tadi waktu jadi askar gitu ya dia ngintip kayaknya orang mandi atau gimana pokoknya dia ngintip gitu ya ada scene dimana saya tengok itu cuy tapi bukan video film fullnya gitu ya. Oke dan sebelum kita pamit kalau memang kalian suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya. Komentar itu adalah salah satu hal yang membantu kita untuk menggali lagi algoritma YouTube kita apalagi kita sudah lama nggak ngupload video gitu cuy ya korang bisa bantu dan kalau korang ingin memberikan support untuk channel ini korang bisa tengok di bawah ada super thanks cuy ya korang bisa memberikan berapa-berapa saja seikhlas korang cuy ya karena saya punya apa namanya ini punya hal yang menarik ke depannya cuy saya akan kumpulkan itu dan saya akan bagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu cuy ya. Mungkin saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.